теперь после вот, э, Skyway, после этого обучения э, я получила положительные эмоции, очень дружные. Вот я была тоже в других вот так. Просто приходила, смотрела, но действительно Skyway а, все позитивные. Даже я не знаю, подходит, целует меня. Я человек, я, ну, обычно мы кого знаем, все ниже только. А ты раз подходит, вторая подходит, целует. Из всех эмоций, которые мы смотрели, самая сильная это любовь. Да? Просто ну, можно же дарить любовь э, без без этого, просто за то, что есть такой человек. И я потом в журнале говорю, «Ну, все-таки действительно у вас вот аура такая человека, ну, ну как-то вот с радостью вот приходишь, как-то вот отдыхаешь, что ли, улыбаешься. Тут мне бегут чай, кофе, да? Что Все равно это очень, это очень тоже играет большую. Отношения, да? Да, очень. И я такая вообще, я такая жена, я говорю, завтра 10 тысяч долларов это неправда, это вот э, как-то... Нет, я верю, я, я сразу поверила своей, да, это действительно будущее наше. Будем благодарны. Но вы говорить будете людям? Конечно. Вот после обучения я вот сяду, у меня есть другая ссылка, там старые знакомые, которые два-три Список будет Список буду составлять. Здорово, здорово.